Toshkentda bunda o'z farzandlarining ko'z o'ngida bir ayol er Rossiyadaligini iddao qilgan ayol fohishalik qilayotgan joyda pastelda qo'lga tushdi. Hozir video davomida hammasini o'zingizlar ko'rib isbot bo'lasizlar. Aziz yurtdoshlar, yaxshi niyat tariqasida kelinglar. Bu dunyoda fohishalar kamaysin, bunday insonlar bunday iflos ishlar qilmasin Videolar bo'lsa, like bosib o'z ovozini berishligi mumkin. Aksincha, yo'q, biz bundan daromad qilamiz biz shundan oila boqamiz Yo'la bo'lsa mayli sizlar ham dislike bosib o'z ovozingizni berishingiz mumkin eng asosiysi aziz yurtdoshlar bu videoda aynan o'sha ayol va shunga o'xshagan boshqa ayollar ham tomosha qilmoqda kelinglar chiroyli qarashingizdan kelib chiqqan holda o'z fikringizni kommentariyga yozib qoldiringlar ajomasizlar qisqa kirish qilaman sizlar bilan men muhammadjon madiev va siz ayni onda max madiev kanalidasiz bilaman bu kanalda e, bir hafta dam olish qildim sog'inganlar bordir albatta agar bor bo'lsa kommentariyaga yozib qoldirish mumkin aziz yurtdoshlar bu kanal sizlarga xizmat qilishini eslataman va agar obuna bo'lmagan bo'lsangiz iltimos ziqnalikni posodlikni bichiq bir chekkaga surgan holda Kanalimizga obuna bo'lishingizni iltimos qilaman. Aytib o'tganimdek, bu kanal sizlar uchun ochilgan va sizlarniki hisoblanadi. Demak, videoga o'tadigan bo'lsak, e, bir qancha jurnalistlar bir ayolning uyiga kirib, uni fohishalik qilayotganini e, tasvirga olgan. Ochig'ini aytadigan bo'lsam, men ayolga ozgina rahmim keldi. Ha, u fohishadir, ha, u yomon ish qilayotgandir, lekin u uni ishi, uni Allohim o'zi jazosini beradi. Buni qilib publikaga o'sha ommaga olib chiqish menimcha noto'g'ri deb o'ylayman. Bu albatta o'zimning fikrim, lekin albatta o'z fikringizni siz ham bayon qilishingiz mumkin bo'ladi. Hozir ko'p gapirmasdan, demak, videoni birgalikda tomosha qilaylik. Undan keyin sizlar ham fikringizlarni yozishingiz mumkin bo'ladi. Marhamat. avvalambor bunday illatlar bunday insonlar jamiyatimizda kamaysin chunki bunday insonlar ko'paygan sari qiyomat yaqinlashayotgani yo'q qol bilinib qoladi aziz yurtdoshlar bilaman nima bo'lganda ham insof bersin deb qolaman bunday holatlar butun dunyoda bor faqatgina bizning yoki faqatgina biz o'zbeklarda emas hamma millatda hamma dunyoda e, hamma davlatda bor bu narsani har doim bilganmiz va aytishdan qo'rqmaymiz faqatgina o'sha e, ba'zi bir insonlar ochko'zlik o'z nafsini deb shu yo'llarga kirmoqda xolos agar qandaydir fikr izohlar yozgan bo'lsangiz albatta kommentariyani o'qib boramiz kattakon rahmat kimdaki maslahat bergan bo'lsa la bilan men muhammad Jomadiy bo'ldi ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar